A może ja teraz zapytam Cię, co nasi widzowie są dlatego podobno tutaj tutaj było to, tutaj było to, co w zeszłym tygodniu wzięliśmy, a tutaj tego nie było zdawać. Tak, tak, i tak, wziąć i tu. O To ma szansę. Bum, na pół. Na pół. To ma szansę. Tam, że tam, że było widać bo tam to było widać, nie, nie, bo tam to było widać. Ściemy to ja. Ja myślałem, że ja się przyzwyczaiłem. Ja myślałem, że ja tam cały czas to jest ściema, więc... góry temperatury. No, każdy, każdy z naszych widzów oczywiście e, jest ciekawy. To, co wiedzą widzowie, To przechodzi największe, najgorsze, najbardziej obrzydliwe pojęcie. Wirusa ja, Jarzysz, to, to przymyka ciało. Dobra, jedziecie? Po raz kolejny mam przyjemność zaprosić naszych widzów do oglądania programu kulturalno-rozrywkowego Mamy zmarszczki i pomagają najdroższe kraje. Chciałem Ci zaproponować, mógłbyś za chwilę wejść słowo e, Pani Prowadzącej. To jest bardzo istotne dla ciągłości naszego programu oraz utrzymania kontekstu poprzedniego tygodnia. A więc, więc e, e, wejdę Pani w słowo. A, a Ty teraz mów. Teraz mów coś, żeby on mógł jeszcze raz wejść w słowo. W takim razie, no polecę, tak jak widzowie pamiętają, przecież o tym, że szmata jest ze mną, tak i ona mi całuje. Ona mnie teraz całuje. Tak, szmata na dole całuje. Szmatka. I akceptujemy własne uczucia niezależnie od tego, jakie są. No, pokaż się, pokaż się na chwilę jeszcze. Tak, to ona, to ona. Ona teraz schodzi. Tak, tak, ona tam teraz schodzi. Tak, <laughs> ona. nic Tylko z bliska. Robię sobie prezent po rozwodzie. Liczą się także w tym kontekście, Mogłem ci nie mówić. Wieczamy się. Jedziesz. będziesz. Panie artysto, pozwolę sobie jeszcze raz e, wyjść słowo. Przepraszam. Good. Rozmowa um, musi być szczera. Pamiętajmy, że jesteśmy dorośli i wszyscy uprawialiśmy seks. Inaczej nie mieli. Pokaż piuta. Pokaż piuta. Pokaż piuta. Pokaż. Nie, pokazał. Jesteście dokumentalny, w którym Merlin Manson wyznał, że gdyby mógł coś powiedzieć amerykańskiej młodzieży, milczałby i słuchał. Nie jest tym, co, co, co Państwo podejrzewają nas o pokazywanie w tym programie, ponieważ to ona jest szmatą, a więc e, artystę prosimy jeszcze raz wejść w słowo, pomimo tego, że ona nic nie mówi. No cóż, wejdę szmacie w słowo. <laughs> Przysiędę, szmatą podwodzisz. Znowu to zrobił. Znowu tym razem to, tak jak w zeszłym tygodniu, zostawił na naszym planie puste krzesło, kiedy to całuje się z, ze szmatą. E, nasi drodzy czytelnicy jeszcze raz mają szansę zobaczyć film, który jest tutaj na ścianie. O właśnie, krzesło już się odsuwa. Link jest Państwa na ścianie, natomiast ja pozwolę się oprzeć tutaj trochę o, o moje oparcie. No z Panie artystą, co Pan sądzi na temat tej głowy? Generalnie sądzę, że telewizja kłamie, Panie, i tak jak e, podkładając mnie tutaj głowę na, na, na, e, na przeciwko, głowę patrzę takie moje zdanie. Ale przecież to właśnie nasze odwieczne wartości pozwala, pozwalają telewizji tworzyć to, co aktualnie tworzy Pan tutaj e, na planie tego programu. E, ja się, ja, ja się, ja się ze scenografem e, nie zgadzam. Panie scenografie, to jest Jest pani piękna, nic nie trzeba zmieniać. Użyła. I akceptujemy własne uczucia niezależnie od tego. Natomiast ja przyszedłem tutaj, żeby przypomnieć o... No. kurwa, <laughs> nie ma tego telefonu, żeby telefon Dobra, leci. Tutaj znajduje się to, czego jeszcze wcześniej wtedy nie widzieliśmy, ponieważ wtedy nie było mnie w tym miejscu, gdzie teraz jestem skryptem. Piotr, weź na stół i odsuń lampę. A, a lampa Jak zwykle po paryskiej wystawie w meczu. Trzeba coś zrobić z moimi oczami. Nie spiętą. No Jak mam nieźle. świętą pogodę i o tym powinniśmy pamiętać codziennie. Dziękuję bardzo. Poprosiłbym o małą kreseczkę tam dla mnie przygotować na biurku. Jest wielki raper. chciałem już na początku ściślić moje, e, moje zachowanie oraz, oraz moją obecność w tym programie, ponieważ ja się tutaj nie przygłukam, proszę Państwa, jestem zatrudniony przez tę telewizję, jestem e, w nią, e, jakby jestem tutaj już od samego początku, dlatego też właśnie Pani Szmata przybłąkała się nas dzisiaj, ażeby przeprowadzić rozmowę z naszym wspaniałym artystą, który to tworzy, tworzy on nieforemnie, ponieważ tworzył w kontekście naszego poprzedniego spotkania już w zeszłym tygodniu. Co on na ten temat? No. Czyli tak jak wszyscy e, może sobie, że jeszcze słowo chciałem przypomnieć o tym, że nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą, o czym my tutaj mówimy. Czy mogłabyś e, wyjaśnić naszym, naszym e, czytelnikom, o przepraszam, widzom tym razem, naszym widzom, o co tutaj chodzi? Sama dokładnie nie wiem myślę, że w ciągu paru minut się właśnie. Nie rozumiemy, dlaczego to zrobiliście. Wyjaśnijcie nam. Przekonasz się, że to życie jest ciekawsze niż sądzisz. Proszę bardzo. W tej chwili, w tej chwili mamy tutaj słuchacza na linii, tak? Halo, proszę, proszę ściszyć radio, telewizor, tak? <laughs> Ojciec prosił, tak. Już podaję. Nasz no słuchacz zadaje pytanie. Pytanie brzmi komu... Czy wszystko jest głównym? Komu bije dzwon? Halo? Halo? Tak, Bardzo tak, to ja. Tak, to, to ja. To? dziękujemy. Już tutaj od słuchacza otrzymaliśmy pierwszy telefon. Jak zauważyłem, poruszenie wśród rośnie. Nasz artysta i mówił, że tam jest zimno. Dobra, chodźcie zobaczyć. Fotograficzna telewizja. Dobra, chodź. Dobra, chodź.